السيارة الزرقاء اجت اجت اجت اجت اجت أخذوا كفر الهاك ابلع الهاك يلا الهاك اللون <laughs> لا ما ما وسخ المقطع <laughs> لون بعدين تنسي حارتنا يا عيوني حأكل بجارتنا اجت باقي من عندك من عندك مالي غير هيك فنشته اجت سياره ايش سياره ايش سياره رباعيه رباعيه بشار سيارتين تفلح هلا ولا يا محمد Ciao. كلهم كل كلهم يعني كلهم آه. في يعني عالم اولت الجزيرة بس ما تضرب عليها ما تضرب عليها تزرع لحتى يجي عندك مين ضرب طبقه اعطيهم طلقة من عندك اعطيهم ايوه روح الكفر روح خذوا كفر <laughs> خذوا كفر خذوا ابلع حبك تعال شوف اللوت تعال شوف اللوت الرزق اليوم <laughs> يا محمد سيارة سيارة سيارة سيارة سيارة رجع محلك رجع محلك رجع محلك على السريع اجوا ليقطعوا ما خليتهم يقطعوا ارجع من حيث أتينا يعني شفتهم شفتهم بعيدين يعني أنا انتظروا مثل هذوك اللي قبلهم يعني خذ كفرهم <laughs> تعال حبك تعال تعال نقول لك تعال تعال حبك تعال شوف هذا معه البدلة الحمراء الجديدة <laughs> شكله شاحن السيزون ومشتري وشدات وكذا مع فلوس واجد فلوسه ما تحرقها جهنم نام يا حبيبي نام <laughs> انا بفيقك نام بفيقك الساعة ستة <laughs> حتى لو عارف اني ممكن اموت ابن علوي ردة فعلهم كيف عم يا الهي لا رح ناخذ هاشتاج قبل القنابل اليدوية على الجسر فورا ناخذ هاشتاج عليا طريقك للوصول الى هاشتاج رامي القنابل اليدويه نهاية نعم، هذا كمان ما شي جيم الله اكبر عليك الله اللوت الله اللوت